एट्र्याक्टिभ बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँभित्र पनि सिक्नेछौँ यताबाट पनि तपाईँले राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ त्यस फ्री लोगो एन्ड फेभिकनहरू डिजाइन गर्नेछौँ त्यही हाम्रो आउँदो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हामीले स्पेस दिनेछौँ नमस्कार हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यो सर्ट भिडियोमा मेरो नाम विजय कुमार हो म सिधा टपिकमाथि जम्प गर्न चाहन्छु हाम्रो टिमले यो लकडाउनको समयलाई मध्यनजर गर्दै WordPress web design premium training आयोजना गरेको छ र यो वर्डप्रेस ट्रेनिङ हाम्रो टोटली लाइभ हुने भएको हुनाले तपाईँहरू जुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ तपाईँसँग ल्यापटप र इन्टरनेट एक्सेस छ भने मजाले तपाईँ कनेक्ट हुन सक्नुहुनेछ र यो ट्रेनिङमा हामीले विशेषतः के के सिक्नेछौँ र हामीले यो ट्रेनिङको लागि के कस्ता अफरहरू राखिएको छ अब हामीले बुझ्नेछौँ सो सिधा म तपाईँलाई चाहिँ मेरो ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ लैजान चाहन्छु र let's see what are the curriculum and the offer let's go ahead स्वागत गर्न चाहन्छु यो मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा म सिधा टपिकमा चाहिँ जम्प गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम हामीले प्रेस प्रिमियम ट्रेनिङको करिकुलम हेर्नेछौँ अर्थात् कि हामीले यो ट्रेनिङभित्र के के सिक्नेछौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हेर्नेछौँ सो हामीले यो ट्रेनिङलाई चाहिँ तिनवटा फेजमा चाहिँ डिभाइड गरेका छौँ पहिलो फेज भनेको वेबसाइट डोमेन एन्ड होस्टिङ भनेर राखिएको छ दोस्रो फेज भनेको बेसिक अफ वर्डप्रेस र तेस्रो भनेको तपाईँ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ working with WordPress theme भनेर चाहिँ तिनवटा फेजमा चाहिँ क्याटेगोराइज गरिएको छ सो पहिलो फेजलाई हेरौँ website domain and hosting dear friends हामीले यहाँ बनाउन खोज्दैछौँ वेबसाइट र भोलिको दिनमा तपाईँले सिकिसकेपछि तपाईँले आफ्नो मात्र होइन अरूको प्रोजेक्टहरू समेत लिएर तपाईँले साइड इन्कमका साथसाथै तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्किल्सलाई अझै धुरन्धार बनाउँदै चाहिँ लैजान सक्नुहुनेछ सो भोलिको दिनमा तपाईँले प्रोजेक्ट गर्दा वेबसाइटको त्यहाँ चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्सहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुनसक्छ पर क्लाइन्ट ओके उनीहरूको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्स डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुनसक्छ सो त्यो रिक्वायरमेन्ट्सको आधारमा नै तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त वेबसाइटहरू निर्धारण हुन्छ सो कुन चाहिँ प्रकारको वेबसाइट बनाउन खोज्दैछ त क्लाइन्टले हामीले चाहिँ त्यो आवश्यकता बुझ्न जरुरी छ सो हामीले यहाँ वेबसाइट के हो वेबसाइटको प्रकार कति छन् र यो भित्र कसरी काम गरिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ त्यस्तै गरी इसेन्सियल इलिमेन्ट्स फर द वेबसाइटको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा वेबसाइट बनाउँछु भन्दै खोज्दा तपाईँ हामीले चाहिँ कस्तो प्रकारको डोमेन लिने हो त रिलेभेन्ट डोमेन कुन प्रकारको हुन्छ यो विषयमा चाहिँ हेर्नेछौँ डोमेनमा पनि तपाईँको चाहिँ डट कम भनेको कम्पनी हो डट जिओभी भनेको गभर्मेन्ट अन्तर्गत पर्छ डट ओआरजी भनेको अर्गनाइजेसन अन्तर्गत चाहिँ पर्दछ साथसाथै अरू प्रकारको डोमेनहरू पनि तपाईँले चाहिँ मार्केटमा हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो टाइप्सहरू र त्यो डोमेन कति पर्छ र यसलाई हामीले रजिस्टर कसरी गर्ने किन्ने कसरी यो विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ लाइभ रूपमा चाहिँ हेर्नेछौँ त्यस्तै गरी होस्टिङ होस्टिङ तपाईँको चाहिँ डोमेन लिइसकेपछि तपाईँको चाहिँ वेबसाइटलाई रनअप गर्नको लागि स्पेसको लागि होस्टिङ चाहिन्छ र होस्टिङ मार्केटमा हेर्नुहुन्छ भने धेरै प्रकारको हुन्छ रिक्वायरमेन्ट्स हेरेर धेरै प्रकारको हुन्छ सो कुन प्रकारको होस्टिङ लिने एनालाइज गर्नेछौँ हामीले त्यसपछि त्यसको कस्ट कति पर्छ त यो विषयमा पनि हामीले लाइभ रूपमा चाहिँ सिक्ने नै छौँ आफ्टर द्याट हामीले चाहिँ दोस्रो फेजमा जम्प गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो चाहिँ बेसिक अफ वर्ड प्रेस भनेर चाहिँ रहेको छ र यो बेसिक अफ वर्ड प्रेसमा चाहिँ डियर फ्रेन्ड्स हामीले सिक्नेछौँ introduction to WordPress of course हामीले चाहिँ वर्ड प्रेसमाथि काम गर्दैछौँ सो इन्ट्रोडक्सन त चाहियो नै र installation of WordPress on W A M P छ्याम सर्भर अर्थात् कि तपाईँ हामीले चाहिँ यसमा हाम्रो पिसीमा अथवा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ ल्यापटपमा चाहिँ के गर्नेछौँ आफ्नै सर्भर क्रिएट गर्नेछौँ छ्याम सफ्टवेयरबाट र त्यो छ्याम सफ्टवेयरमा तपाईँ हामीले चाहिँ वर्ड प्रेस जिरो कस्टमा चाहिँ इन्स्टल गरेर चाहिँ डोमेन र होस्टिङ बाहेक तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्नेछौँ त त्यहाँ हामीले चाहिँ कामहरू गर्नेछौँ र understanding the WordPress dashboard default WordPress setting overview त्यस्तै गरी तपाईँ हामीले चाहिँ डेफल्ट वर्ड प्रेस थिमहरू डेफल्ट तपाईँको चाहिँ युजर रोल्स पर्मालिङ्क्सहरू कसरी क्रिएट गर्ने पर्मालिङ्क्सलाई कसरी एडिट गर्ने पर्मालिङ्क्समाथि कसरी काम गर्ने राइट विजर्ट्सहरू त्यस्तै गरी sidebar post page categories comment media menus template feature image त्यस्तै गरी appearance header design background design footer design sidebar design आदि इत्यादि चाहिँ हामीले चाहिँ यो दोस्रो फेजमा चाहिँ सिक्नेछौँ आफ्टर द्याट तपाईँ हामी तेस्रो फेजमा आउनेछौँ र तेस्रो फेजको तपाईँ हाम्रो ट्रेनिङमा चाहिँ practice using free and premium readymade theme अन्तर्गत चाहिँ हामीले काम गर्नेछौँ हामीले त्यहाँ फ्री पनि पाइन्छ अथवा प्रिमियम पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ हेर्नेछौँ र त्यो माथि कसरी चाहिँ हामीले काम गर्नु त भन्ने विषयमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा चाहिँ हामीले त्यहाँ लाइभ रूपमा चाहिँ गर्नेछौँ त्यस्तै गरी install and customising the theme using all default setting okay default सेटिङबाट पनि कसरी काम गरिन्छ त कसरी वेबसाइट बन्छ त त्यहीँ भएको सेटिङहरूबाट मात्रै पनि यो विषयमा नि हामीले चाहिँ हेर्नेछौँ प्र्याक्टिकल वेमा चाहिँ काम गर्नेछौँ customising the template customising the widgets customising the appearance dear friends right वेबसाइटलाई कसरी अझ एस्थेटिक बनाउने वेबसाइटलाई अझ कसरी चाहिँ एकदम एट्र्याक्टिभ बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँभित्र पनि सिक्नेछौँ right WordPress visual editor and article पोस्टिङको हामीले काम गर्नेछौँ क्याटेगोरिज एन्ड टेक ट्याग्समाथि हामीले काम गर्नेछौँ त्यस्तै गरी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ plugin and practical use थुप्रो प्रकारको चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ वेबसाइट बनाउँदा वे वर्ड प्रेसमा चाहिँ थुप्रो प्रकारको प्लगइन्सहरू पाइन्छ सो कुन प्लगइन्सले कतिसम्मको वेबसाइट बनाउन सक्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल वेमा हेर्नेछौँ in details about Elementor Elementor भनेको तपाईँ हाम्रो चाहिँ वेबसाइट बनाउन अथवा चाहिँ वर्ड प्रेसमाथि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीले एकदम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सजिलो रूपमा चाहिँ सिक्न सकिने एउटा चाहिँ प्लगइन हो जुन प्लगइनले चाहिँ तपाईँ हाम्रो इन्टायर वेबसाइटलाई चाहिँ बनाउन मद्दत गर्छ सो यसको चाहिँ बेसिक हेर्नेछौँ जेनरल सेटिङहरू हेर्नेछौँ र यो माथि वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ प्र्याक्टिकल वेमा काम गर्नेछौँ फेरि लोगो एन्ड फेभिकनहरू डिजाइन गर्नेछौँ अपडेट लोगो एन्ड फेभिकनहरू गर्नेछौँ त्यस्तै गरी हेडर कस्टमाइज गर्नेछौँ राइट त्यस्तै गरी install plugin and creating form okay फर्महरू छौँ एनिमेटेड ब्याकग्राउन्ड बनाउने छौँ फ्यान्सी टेक्स्टहरू राख्नेछौँ काउन्टरहरू चाहिँ हेर्नेछौँ त्यस्तै गरी तपाईँ हाम्रो चाहिँ प्राइजिङहरू यही टाइम लाइनहरू चाहिँ बनाउनेछौँ त्यस्तै गरी तपाईँ हाम्रो चाहिँ how to run multiple website from single server एउटै सर्भरबाट हामीले कसरी चाहिँ मल्टिपल वेबसाइटहरू चाहिँ रन गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा हामीले चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ okay home page creation and customisation गर्नेछौँ एबाउट वेब पेजहरूको बारेमा चाहिँ हामीले सिक्नेछौँ त्यस्तै गरी डाइनामिक सर् सर्भिस अथवा चाहिँ वेब पेजहरू चाहिँ क्रिएट गर्नेछौँ त्यस्तै गरी डाइनामिक कन्ट्याक्ट वेब पेजहरू क्रिएट गर्नेछौँ विजेट कस्टमाइजेसन फर्म एन्ड सेटिङको बारेमा हामीले मजाले हेर्नेछौँ डाइनामिक विजेट क्रिएसन बाई इलिमेन्टर भनेर चाहिँ हामीले यहाँ छ यो पनि अफकोर्स सिक्नेछौँ creating website into mobile and tablet response हामीले चाहिँ ट्याब्लेटमा पनि रेस्पोन्स गर्ने मोबाइलमा पनि एकदम राम्रो देखिने त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले त्यो रेस्पोन्सिभ हुने गरेर चाहिँ क्रिएट गर्नेछौँ र त्यो कसरी गर्नेछौँ भन्ने विषयमा सिक्नेछौँ installing Elementor pro for free and review okay installing तपाईँ हाम्रो चाहिँ एलिमेन्टरहरू अथवा चाहिँ कुनै पनि तपाईँ हाम्रो चाहिँ लगभग लगभग वर्ड प्रेसमा धेरै प्रकारका फ्री कुराहरू चाहिँ हामीले पाइन्छ र त्यो फ्री र तपाईँको चाहिँ प्रोमा के डिफ्रेन्स छ भन्ने विषयमा बुझ्न जरुरी छ सो इलिमेन्टर प्रो पनि तपाईँको चाहिँ एउटा कस्ट अथवा चाहिँ पेड लाग्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्लगइन हो तपाईँलाई चाहिँ हामीले फ्रीमा दिनेछौँ र त्यो चाहिँ इन्स्टल गरेर चाहिँ काम गर्नेछौँ buying affordable good services domain and hosting site of course अघि नै मैले भनिसकेँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डोमेन होस्टिङ चाहिँ कुन चाहिँ एफोर्डेबल छ कुन चाहिँ गुड छ मार्केटमा एनालाइज गर्नेछौँ र हेर्नेछौँ र setup domain hosting and install WordPress र त्यसलाई चाहिँ सेटअप गरेर वर्ड प्रेसहरू चाहिँ इन्स्टल गर्नेछौँ transfer website from local server to live server okay local server तपाईँको पिसीबाट चाहिँ कसरी चाहिँ लाइभ रूपमा चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने त्यो कुराहरू सिक्नेछौँ how to create multiple sub domains in a single website एउटा वेबसाइटबाट कसरी मल्टिपल सब डोमेनहरू क्रिएट गर्नेछौँ यो विषयमा चाहिँ सिक्नेछौँ र how to create professional business email right professional business इमेलहरू पनि हामीले यहाँ क्रिएट गर्नेछौँ क्रिएट एआई च्याट बर्ड्सहरू राइट त्यस्तै गरी हाउ टु क्रिएट प्रिलोडरहरू how to create live notification how to create multilingual right तपाईँको वेबसाइट एउटा मात्रै तपाईँको भाषामा बनाउनुहुन्छ इङ्ग्लिस भाषामा त्यसलाई चाहिँ इमिडिएटली तपाईँको चाहिँ संसारका कुनै पनि भाषामा कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्ने जस्ट वान क्लिकमा यो कुराहरू चाहिँ हामीले बनाइदिनेछौँ त्यस्तै गरी concept for business landing page and sales page हामीले चाहिँ कन्सेप्ट लिनेछौँ बिजनेस ल्यान्डिङ पेज कसरी बनाउने सेल्स पेज कसरी बनाउने राइट किनकि प्रोजेक्टहरू लिँदा यो कुराहरूको अति नै आवश्यक पर्छ more value means more price त्यस कारणले गर्दा हामीले यो कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ सिकाउनेछौँ त्यस्तै गरी कमर्स वेबसाइट कसरी क्रिएट गर्ने त्यसलाई म्यानेज कसरी गर्ने आइडियाहरू हामीले चाहिँ यहाँभित्र मजाले काम गर्नेछौँ र वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट प्र्याक्टिकल वेमा जानेछौँ र concept of SEO in the last concept of एसिओको बारेमा चाहिँ हामीले सिक्नेछौँ अर्थात् कि सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको बारेमा सिक्नेछौँ र हामीले चाहिँ यो ट्रेनिङलाई चाहिँ क्लोज गर्नेछौँ ओके सो यो त हाम्रो करिकुलम मात्रै भयो डियर फ्रेन्ड्स अब हामीले कुरा गर्नेछौँ हाम्रो अफर्सको बारेमा सो फाइनल्ली हाम्रो यो प्रिमियम भर्जनको ट्रेनिङमा इन्रोल हुन खोज्ने साथीहरूको लागि के कस्ता हामीले अफरहरू राखेका छौँ त यसको विषयमा अब हामीले कम्प्लिट रूपमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ सो ढिला नगरिकन पहिलो अफर हेरौँ पहिलो अफरमा के छ भने जो जति हाम्रो साथीहरू यो ट्रेनिङमा चाहिँ इनरोल हुनुहुनेछ उहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिमियम सर्टिफिकेट चाहिँ प्रोभाइड गर्नेछौँ ओके जुन सर्टिफिकेट तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा गएर देखाएर मजाले काम गर्न सक्नुहुनेछ र दोस्रो हाम्रो अफर रहेको छ take fifty percent partnership commission अर्थात् कि तपाईँले हाम्रो यो प्रिमियम भर्जनको ट्रेनिङलाई तपाईँले आफ्नो जति साथीहरूलाई रेफर गर्नुहुन्छ उहाँहरूबाट आउने पेमेन्टबाट तपाईँलाई फिफ्टी पर्सेन्ट एज अ कमिसनको रूपमा हामी तपाईँलाई चाहिँ पे गर्नेछौँ यताबाट पनि तपाईँले राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ तेस्रो अफर रहेको छ dear friends recorded training will provided to you dear friends हाम्रो जुन दिन हाम्रो चाहिँ ट्रेनिङहरू भइरहेको हुन्छ त्यो दिनको हामीले चाहिँ ट्रेनिङहरू चाहिँ रेकर्डेड भर्जनमा पनि राख्छौँ र त्यो ट्रेनिङ चाहिँ हामीले तपाईँलाई रेकर्डेड भर्जनमा प्रोभाइड गर्नेछौँ साथसाथै अहिले नै म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने हाम्रो अलरेडी समराइज गरेको ट्रेनिङ त छँदै नै छ अलरेडी रेकर्डेड भएर च लन्च भइसकेको छ त्यो ट्रेनिङ पनि तपाईँलाई हामीले नि शुल्क रूपमा यहाँभित्र चाहिँ प्रोभाइड गर्नेछौँ त्यस्तै गरी अर्को अफर रहेको छ हामीले यो ओल्ड प्रेसको बेसिकदेखि एडभान्स लेभलसम्मको चाहिँ किताबहरू पाउँछौँ र यो ट्रेनिङमा हामी तपाईँलाई चाहिँ तिनवटा बेसिक टु एडभान्स लेभलको चाहिँ बुकहरू जुन चाहिँ वर्ड प्रेसमै आधारित रहेको छ यो बुकहरू चाहिँ हामी तपाईँलाई चाहिँ प्रोभाइड यहाँभित्र चाहिँ गर्नेछौँ त्यस्तै गरी अर्को अफरमा रहेको छ एलिमेन्टर प्रो अघि नै मैले तपाईँलाई थोरै करिकुलम भनिरहेको दौरानमा थोरै सर्ट मैले बताएको थिएँ यो एलिमेन्टर प्रो तपाईँले चाहिँ पेड गर्नुपर्छ र मार्केट प्राइस हेर्नुहुन्छ भने एलिमेन्टर प्रो भनेको तपाईँको चाहिँ लगभग लगभग बिसदेखि पचास डलरसम्म चाहिँ पर्न सक्छ तर हामी तपाईँलाई चाहिँ यो एलिमेन्टर प्रो निशुल्क शुल्क रूपमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँभित्र उपलब्ध गराउनेछौँ यो अर्को अफर रहेको छ ओके वान बाई वान हामीले चाहिँ एक्सक्लुसिभ अफरहरू तपाईँलाई दिइने नै रहेका छौँ अझै हामीसँग थप अफरहरू छ सो अर्को अफर रहेको छ डियर फ्रेन्ड्स हामीले चाहिँ ब्लगिङको ट्रेनिङ अलरेडी रेकर्डेड भर्जनमा राखिसकेको छ र यो रेकर्डेड ट्रेनिङ हामी तपाईँलाई चाहिँ निशुल्क रूपमा चाहिँ प्रोभाइड गर्नेछौँ ठिक छ त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो एक्सक्लुसिभ अफर रहेको छ अफकोर्स तपाईँ हामीसँग दस दिनको लाइभ ट्रेनिङ त एटेन्ड गर्नु नै हुनेछ र यो पनि हाम्रो एउटा अफर अन्तर्गत नै पर्दछ त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को अफर रहेको छ अफकोर्स तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ कुनै पनि कुराहरू चाहिँ स्थिर रहँदैन झन् यो टेक्नोलोजीको कुरा day by day every day तपाईँ हाम्रो के हुन्छ अपडेटेड भइ नै रहन्छ सो जति पनि अपडेटेड कुराहरू छन् जति पनि अपडेटेड भएर चाहिँ आउने ट्रेनिङहरू छ त्यो सबै ट्रेनिङहरू तपाईँ हामीलाई चाहिँ भावी दिनमा नि शुल्क रूपमा चाहिँ प्रोभाइड गर्नेछौँ ओके र त्यस्तै गरी अर्को अफर रहेको छ डियर फ्रेन्ड्स जति पनि ट्रेनिङहरू तपाईँले चाहिँ एक्सेस हुनुहुनेछ त्यो सबै ट्रेनिङहरू तपाईँको लागि लाइफ टाइमलाई चाहिँ हामी त्यो निशुल्क रूपमा प्रोभाइड गरि नै रहनेछौँ हाम्रो अर्को एउटा अफर एक्सक्लुसिभ रूपमा चाहिँ रहेको छ त्यो अफर हो तपाईँले चाहिँ यो ट्रेनिङ निशुल्क रूपमा लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो साथीहरू जो जति पाँचजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो ट्रेनिङ रेफर गर्नुपर्नेछ र यो ट्रेनिङ पाँचजनालाई रेफर गरिसकेपछि तपाईँले हाम्रो जति पनि माथिका अफरहरू छन् त्यो सबै अफरहरू निशुल्क साथसाथै ट्रेनिङ पनि निशुल्क प्लसमा तपाईँलाई चाहिँ हामीले एउटा business related hard cover book हाम्रो ठाउँबाट चाहिँ तपाईँलाई कुरियर गरिदिनेछौँ यो चाहिँ हाम्रो अर्को एउटा धमाकेदार अफर रहेको छ भने अझै अफरहरू हेरौँ न त नि so how can you earn after the premium training यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि तपाईँले कसरी आमदानी गर्न सक्नुहुनेछ त पहिलो कुरा रहेको छ गुगल एडसेन्सबाट तपाईँले चाहिँ आमदानी गर्नुहुनेछ यसको आइडियाहरू पनि हामी तपाईँलाई चाहिँ ट्रेनिङभित्र नै दिनेछौँ र अर्को छ तपाईँले चाहिँ बाई टेकिङ प्रोजेक्ट्स तपाईँले चाहिँ कुनै पनि क्लाइन्ट्सको चाहिँ प्रोजेक्टहरू लिएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ त आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ डियर फ्रेन्ड्स ठिक छ त्यस्तै गरी तपाईँले चाहिँ बाई एफिलिएट दिस ट्रेनिङ हाम्रो यो ट्रेनिङ आज मात्रै होइन लङ लास्टिङसम्म जानेछ र यो ट्रेनिङ चाहिँ तपाईँले अरूलाई रेफर गरेर एफिलिएट गरेर पनि आफ्नो साइड इन्कम बनाउन सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरी अर्को एउटा रहेको छ कमाउने तरिका बाई टिचिङ अदर्स आज मैले तपाईँलाई सिकाउँदैछु भन्नुको अर्थ के हो भने हिजोको दिनमा मैले पनि कोहीसँग ट्रेनिङ लिइरहेको थिएँ राइट सो आज तपाईँले यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि अफकोर्स जानिसकेपछि तपाईँले अरूलाई के गर्न सक्नुहुन्छ सिकाउन सक्नुहुन्छ र सिकाए बापत पनि तपाईँले चाहिँ एफोर्डेबल हुने तरिकाले चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ सो यो भयो तपाईँ हाम्रो चाहिँ टोटली हाम्रो चाहिँ अफरहरू बट डियर फ्रेन्ड्स अझै पनि हाम्रो यो अफरहरू सकिसकेको छैन हाम्रो अझै पनि एक्सक्लुसिभ बम्फर अफर त बाँकी नै छ सो यो इन द लास्ट यो हाम्रो अफर रहेको छ the opportunity to work with us in a upcoming project dear friends हामीले चाहिँ टोटली इन्टायर हाम्रो चाहिँ यो दस दिनको ट्रेनिङभित्र चाहिँ हामीले एसाइन्समेन्टहरू दिनेछौँ हाम्रो चाहिँ त्यहीँभित्र इन्टरनल प्रोजेक्टहरू दिनेछौँ ओके वर्कआउटहरू दिनेछौँ र हाम्रो डेली ट्रेनिङहरूमा जसले इनरोल गर्छ जसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो यो प्रोजेक्टहरू जो इन्टरनल कुराहरू चाहिँ जति पनि दिएका एसाइनमेन्टहरू छ त्यो एसाइनमेन्टहरू पुरा गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो आउँदो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हामीले स्पेस दिनेछौँ अर्थात् कि हामीले पेड गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो प्रोजेक्टहरू ह्यान्डओभर नै गर्नेछौँ सो आई थिङ्क तपाईँलाई चाहिँ यो अफरहरू मन परिरहेको छ र अफकोर्स अब तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो यो अफर लिएर हाम्रो केही साथीहरूले अलरेडी बुक गरिसक्नु भएको छ रजिस्टर गर्नुभएको छ हाम्रो यो ट्रेनिङमा र अफकोर्स तपाईँ पनि अब रजिस्टर गरेर तपाईँले आफ्नो सिट सुरक्षित गरेर चाहिँ अब यो ट्रेनिङको लागि रेडी हुन सक्नुहुनेछ so register the training now and grab all the offer with valuable skill dear friends जसले तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो सेयर गर्नुभएको छ जसले तपाईँलाई यो अपर्च्युनिटीको बारेमा चाहिँ सेयर गर्नुभएको छ तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूसँग मजाले डिस्कस गर्न सक्नुहुनेछ अथवा चाहिँ तपाईँले मैसँग पनि मजाले डिस्कस गर्न सक्नुहुनेछ इफ तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन भएको खण्डमा तपाईँले आफ्नो क्वेसन्सहरू पनि प्लेस गर्न सक्नु नै हुनेछ र तपाईँ यदि यो जति पनि अफर छ जति पनि तपाईँको चाहिँ करिकुलम छ यो कुराहरू तपाईँले पिडिएफ फाइलमा चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ हामीलाई म्यासेज गर्नुहोला अथवा चाहिँ तपाईँले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ इमेलको लागि Vijay digital house at the rate gmail dot कममा तपाईँले चाहिँ मेल गर्नुभयो भने हामी तपाईँलाई जति पनि हाम्रो चाहिँ अफरको जति पनि यो हाम्रो चाहिँ पिडिएफ फाइलहरू बनाइएको छ करिकुलमको फाइलहरू बनाइएको छ यो सबै तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो टिमले प्रोभाइड गर्नेछ so all the best every one र हामीले चाहिँ ट्रेनिङमा भेट्नेछौँ have a great time thank you very much